amigos, quiero meter un favor de usted. La niña de Dios anda sufriendo. Ella anda durmiendo en los montes, en las calles. Anda peligrando su vida. Quiero que pongan un granito de arena para la niña de Dios, para su casita, para comprar su casita y su terrenito. Que aquí en Santa Cruz me venden una, me venden una propiedad. ¿Y cuánto cuesta la propiedad? Doscientos mil dólares. Doscientos mil dólares. Sí. Ah, pues a lo mejor sí se lo, lo mandan. Por ser yo me, la me lo dejan así, ya me, le rebaja, me lo rebajaron. ¿Cuánto le rebajaron? quieren, quieren 60 mil. Quieren 60 mil, con 2 mil, con 3 mil quieren. Así no. Quieren mucho. Pero por ser yo me lo dejaron barato, en 200 mil dólares. Ah, en dólares, mire pues. ¿Y por qué no le, no le, no le aceptan o qué? No, pero vale más el dólar.